النهارده الصبح في حدود الساعه 7 جابر جه الميدان لانه كان روح بالليل نام شويه ورجع ووقفنا على نص شارع آه، الشيخ ريحان في تقاطعه مع القصر العيني آه، قوات الامن القت قنابل مسيله للدموع ورجعوا ورجعت مصفحتين على الميدان شويه ورجعنا تاني وقفنا المكان المكان هدي جدا واحنا واقفين جالنا خبر ان في آه، اشتباكات في شارع يوسف الجندي من ناحيه محمد محمود مشينا في مسيره وكان هتافنا يا نجيب حقهم يا نموت زيهم دخلنا في محمد محمود ولحد ما وصلنا شارع يوسف الجندي آه، لقينا مجموعه من الثوار واقفين يعني قبل السور بمسافه قبل الحائط الجداري اللي هو السور الخرساني ده بمسافه يعني ما تقترب حوالي 10 متر وفي آه، ضرب من فوق من الداخليه من ورا السور آه، ابتدى الثوار يحدفوا طوب كان الرد برصاص حي اصيب شاب اسمه من 6 ابريل برضه اسمه محمود سعيد الرصاصه خرجت من دخلت في بطني شيلناه وكان جابر واقف معايا بعدين ابتدى الناس تتقسم في ناس واقفه قدام بتقذف بترد بالحجاره والداخليه بترد بالخرطوش والقنابل المسيله للدموع ابتدى ناس ترجع لورا جابر وقف في النص على في, في نص الشارع وركن ظهره على سور المدرسه وقع على الارض آه، رحنا جرينا شلناه لقينا بينزف من هنا مكان الاصابه آه، بطلقه هنا لفتره ما كانش في عربيه اسعاف حاولنا نعمل اي حاجه كان النزيف آه، شديد جدا شلنا جابر على موتوسيكل وكان يعني الدم مغطي جسمه كله لدرجه ان احنا شلنا نجوم وحاولنا نربطها على دماغهم مفيش خدوا المسعف او الاخ اللي اتطوع انه ينقله بالموتوسيكل ومشي بيه في الشارع اللي هو بيودي على في الجامعه الامريكيه اللي يودي على الشارع الفلكي كل الشارع ده دم جابر كنا واحنا ماشيين بيهتف بيقول يا نجيب حقهم يا نموت زيهم فقلت له لا هنجيب حقهم ونحقق حلمهم ان شاء الله جابر ربنا يقومه بالسلامه وهي وهيقوم وهيجيب حق الشهداء واحنا كلنا موجودين يعني احنا مش هنخلص احنا الارض كلها هتطرح ثوار لكن يعني مش مش قادر اوصف اللي في نفسي جابر كان انسان من الثوار الحقيقيين انا لسه رافع اخر صوره عاملينها لجابر وهو كان بيقول فين القصاص للشهداء يا ريس وتحت صورة جابر وهو واخد الطلقة بدل ما يجيبوا حق الشهداء ويقتصوا للي فاتوا زودوا الشهداء واحد لكن إن شاء الله كل شهيد هيطرح وراه ملايين من الصور في مصر بإذن الله